представиш ли тази красива дама до теб? Съпругата ми, Ася. Ася, този господин до теб. Това е моят любим мъж. Така ще правим 30 години. Да, е, семейен. Семейен живот. Какви са предимствата на това да тренирате заедно? Съвестта до тебе, която вече си е взела сака, извиненията ги забравяш някъде. Как помага потенето в залата на баланса вкъщи? Никак каквото, в каквото и да е начинание, потенето не помага. Мозъка помага. Е секс или тренировка? И двете. А някои ги смества. Кога може да правя повече лицеви отбори? 30 години си мен живот, нахитрял съм за всичко е тя. Мотивирате ли се един друг а, за по-високи постижения в залата и тренировка? Хванем ли да правим нещо, ние го правим. Или, или ще го правиш както трябва, или по-добре не го започваме. 1 до 10, как ще оцените другия? А дали съм станал по-красив, като тренирам? Ами, страх ме да погледна огледалото при съпругата. Просто вече няма на къде. Той вече там е нетърпимо красиво. Така. Как ще прекарате деня на влюбените? Аз познавам Трифон Зарезан. Имате ли любимо упражнение, което да ни покажете? Моето любимо упражнение е бързото <laughs> обличане на излизане от залата. Там съм най-бърз, най-методичен и